तो भाई जा रहा हूँ बाहर वापस ले उठाऊँ कुछ मतलब नहीं है बोल ही हुआ कुछ भी फ़ायदा नहीं है खाने का यार घटा बस खराब ये आगे मैं होंगसांग योंगसांग मार्केट होंगसांग स्टेशन से निकलती है थोड़ा कैमरा मार्केट ये ये वो तो करे जो समझ में नहीं आया था मेरे को कुक्कू कुक्कू No lock. लड़ना पंखा और ये वाला पंखा ना बड़ा सही होता है बहुत सही आवाज़ आता है यार let's see more. Result right here. ये पूरा फ्लोर मोबाइल मोबाइल पहले कैमरा वगैरह का है 아직도 핸드 a n ये पूरा ग्यारह फ्लोर का मार्केट है और हर फ्लोर एक अलग कैटेगरी को है जैसे एक फ्लोर मोबाइल के लिए है ये कैमरा वगैरह हो गया बाकी बस बड़ा मार्केट है ये है योंगसान ये तो योंगसान मेट्रो स्टेशन निकलते ही बाहर है तो यहाँ देखते हैं जो तो काम करने निकलते हैं कोई ज़बरदस्त मार्केट है पाँच हो आ गया क्या मार्गन कलेक्शन तो बुड्ढों के साथ बच्चे भी क्या है बच्चों के साथ बुढ़े भी गेम खेलते हैं Look at Kenapa ya, kenapa ya, ya. Udah habis tuh ketika aja. Untuk kamu kali ya? cerita yang saya. Ini Wah, itu udah kurang kamera. मैंने तो मैं भी भेज देता Let's see. You can say corner, eh? road like way. Good job. तो बहुत अवेयरनेस भी आता है क्या इंडिया में आता ही नहीं है तो awareness Uh, we have the road Hand the phone Hand the phone. Look, Go, go, go, go. Sir, GoPro, GoPro. GoPro. aos seus 真的没有自己那个差的水啊！我吃。的超级厉 ya guys lihat kertas kalian bergandar ya बहाने लेते हैं Let's see. बीस लगा Thank you. 3년? 2년.